مهمتنا الوحيدة تكمن في إنقاذ الأرض لا مجال للأعذار وقت القفز إلى غبار النسيان نايس شت آخر لاعب باق. Oh, nice try. هاجموا بعد انتهاء ضربتي فتلك هي لحظة ضعفهم آخر لاعب باق زرعت السبايك Oh wow, of course he will win this. Omen, أنت محارب ذو بأس حسنا هذا كل شيء آخر لاعب باق للحشرات أن تتوخى الحذر Spike TB. Left. Don't push, don't push, don't push, don't push. Bro. Hide, hide. Maybe she's going there. Shit! Maybe she's just speaking. تبقت ثلاثون ثانية زرعت السبايك That's ابتعدوا عن طريقي لم ينتهي الأمر بعد Mine's at four people. Oh man. Sakatlı spike Phoebe. Nice. Where's where's? No, no, she's not leaving. زل زل زل سأعالجك تبقى عدو واحد اه وول وول جو اند وول يو اند بوم No. Omen. سلاح هنا. القتال. أحتاج إمدادا التلقيم سقطت لسبايك في منطقة المهاجمين أعيد التلقيم أعيد التلقيم بسلام أعيد التلقيم تبقى عدو واحد أعتذر مسبقا إذا قتلت كل الأعداء وحدي فلا أجيد المشاركة عليكم بالهجوم عند تعرضهم لنيراني المعيقة فعندما أقلص خياراتهم Yo, oh, there's Grievous and Wonder on that, on my body. زرعت السبايك آه عليكم الهرب قنبلة ضوئية استروي آخر لاعب باق Oh, you guys just didn't fun enough. Okay. يمكن احتمال تلقي بعض الضربات أهناك من يشتري ولكن هذا لا ينطبق على البشر ضعاف البنية أهناك من يشتري هذا؟ الأمر انتهيت أنا هنا السبايك تبقى عدو واحد القيادة الشاملة وسأنجو بحياتي أمام هؤلاء ضرب عتاق السكين تمت إعادة العدو اختفي ستبدأ المطاردة استعدوا لنيران الجحيم سقطت سبايك في A انتهيت منك أصبر صوص Wall, wall and revive. Revive. آخر لاعب باقي Ray, Sage, what the? Pino, I thought you were. Try to use your fucking ult. The fuck? تبقت ثلاثون ثانية Yeah, nice. نايس آخر جولة قبل التبديل لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا أحتاج أعيد التلقيم أحتاج إمدادا I'll use all this one. واحد Crap, you both are alt users. آخر لاعب باقي What the fuck? spike. didn't see. Oh shit. That shit, man. ابتعدوا عن طريق تبديل الجبهات وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم Ahí el آخر لاعب باق بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة أهناك من يشتري هذه؟ تبقى عدو واحد وداعا يا صديقي العجوز حياتهم عديمة الجدوى تماما ومن الأفضل النور من أعينهم لن تروا شيئا لا مجال حاجة للمعاناة هنا محاولة جيدة تبقى عدو واحد سوء إنهم مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة الشحن أعيد التلقيم أعيد التلقيم لك يا أختي ستبدأ المطاردة أنسجة المكان آخر لاعب باقي تبقى عدو واحد قلب البصر حجب الرؤية لا أموت بهذه Okay, winner. Come on. لا تموتوا أريد سلب حياتهم Thank you, Sage. Ouais. She was in me. Up to you. واحدا واحدا تخلصوا أنتم مما تبقوا أحتاج لسلاح الأمر استعدوا لنيران الجحيم تبقى عدو واحد رجعت من كابوسي حياتهم عديمة الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي هناك There's an AFK سقطت السبايك في A مات It's Unija, uh, you're AFK. تبقى عدو واحد Nice. Oh, yours back. He was AFK. He has only pistol. آخر مكتوب للآخرين. لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتكم أراقب هنا أعيد التلقيم أراقب هنا Spike VA. Ah, alaikumul harab. Yo, I haven't seen Killjoy this entire run. In this entire uh, attacking run. سأتكفل بالأمر عدد من الأعداء في أي آه. Why is it? Why is he behind me? occupies the A. جري إعاقة Bro, there's op gamers now. تم محوهم آخر لاعب باقي حتى مع الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكر ذلك We go all full push A, full push A. تخترق صفوفهم أهناك من يشتري شكرا ستبدأ المطاردة been barking. It's playtime. What's happening guys? How is الفوز أعرف ما يجب إنجازه They بيننا e ابتعدوا عن طريقي لما نشر الساتر فلاش فلاش اول واحد يو تبديل الجبهات الوقت الاضافي sir. أزهقوا أرواحهم تم إطلاق السكين We win these. We win these. We win these. إلى الأمام. ظلال متحركة. شاهدني قوس وعمل سأقطع أنسجة المكان تمت إعاقة العدو تم قتل راديانت قنبلة ضوئية اللقطة مقام آه لاعب باقٍ الجبهات نايس الوقت للتصوير اضربوهم في مواطن ضعفهم انا نقول اي وي ترو بي اوكي نو جود جود هايبر اي الفوز فعندما أقلص خياراتهم سيقترفون الأخطار Sorry, I'm... لما نشر الثادر Can you heal? Can you heal? Save, save, save. heal. But sorry. تبقى عدو واحد Because... Yeah. فاز المهاجمون إيه.